Здравствуйте, да, и расскажите про себя, сколько лет уже занимаетесь, чем занимаетесь и откуда научились? А, я занимаюсь э, этим ремеслом уже, можно сказать, с детства, потому что я жила с бабушкой и помогала ей, и училась у нее многому, это вышивать, э, работать с войлоком, но после, э, в детстве я уже сама решила, что я хочу быть дизайнером, поступила в университет и закончила на дизайнера в 2005 году. И вот э, с тех самых пор и до этого времени я работаю именно с войлоком. И мне эта профессия и мое как бы, ремесло очень нравится. И... Угу. А вдохновение как откуда берете? А, вдохновение, оно как бы само по себе приходит. Вот когда идешь по улице и увидишь что-то, ну, красивое дерево или красивые цветы от природы, как-то по-разному. Угу. А какие у вас э, стремления, планы на будущее? Планы на будущее? А, ну, очень много планов, конечно. Создавать новые интересные вещи. А, также хочу создавать э, одежду в будущем. И как бы, чтобы был ассортимент не только вот войлочные изделия, а, но ну, как бы для всех, и для детей, и для молодежи, и для более взрослых, угу. и для интерьера также. Угу. Очень много планов. А расскажите про мастер-классы, которые вы проводите здесь, в городе. А, мастер-классы я провожу иногда, а, это в ресурсном центре Центральной Азиатской ассоциации поддержку ремесел, а, технологии фильцевания. Это технология э, значит, использование специальной иголки, с помощью которой э, изготавливаются войлочные изделия. Это, получается, сухой метод валяния. Угу. Все, спасибо большое. Вам спасибо. Ну, <laughs> вообще молодец.